Andrea. Ah. Okay. Go pa sir, go. Magandang hapon muli mga kapatid, mga ma- minamahal sa buhay, mga kaibigan. Muli kaming babalik muli aming programang mensahe ng tatlong anghel sa dapot ng Kabuto, Las Piñas, Laguna, at Batangas. Awa, samahan mo nyo kami sa pag-aaral ng banal na kasulatan at naway sa hapong ito ay palain tayo ng Panginoon. Okay, muli po. Ako po ay uh, bumabati sa lahat ng magandang hapon sa atin pong lahat ng mga nanonood ngayon, sa mga ma- manonood sa offline at sa atin pong mga kapatid sa na manonood online live sa atin pong Facebook live and pinabati ko po kayo nawa kayo po ay samahan niyo po kami na makinig, pakinggan ang aming pong isinasagawang uh, ah, pagpapayag ng mga aral ng Seventh-day Adventist Church Local Conference. Sa ating pong pagpasimula, ay tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, na ang karian mo na sa langit, kami po nagpapasalamat, nagpupuri po sa iyo, sa inyo pong walang sawang pag-ibig niyo po sa amin. Paginoon, sa oras na ito, kami po ay papayag ng, ng inyong pabalita, ang pabalita ng tatlong anghel na kung saan ang mamaliligtas ay makakasama sa isang libong taon Uh, Panginoon, ang aming pong pag-aaral nito ay gabayan niyo po kami sa tulong po ng inyong pong mga espiritong gagapay po sa amin. Ganun din po ang mga nanonood at ang ikinig sa aming pong program. Ito po ang samo namin, pinapasalamatan sa pangalan niyo po anak ng Sir Jesus ang aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, so bago po tayo magpatuloy, ay sa atin pong programa. Ang atin pong pag-aaral mga kapatid ay tungkol sa isang libong taon o millennium. Tayo po muna ay makinig ng awit papuri sa ating pong Panginoon. Almeida Ang Diyos niyang sasabi na siya ay darating upang tayo mula sa langit ay makarating. Wawala ng hirap, lungkot ay magpapawi. Aking panalangin tayong lahat ay magkakulit Darating ang oras Ibuhos na lalagay Ang ibang kasalan Pumutunod ng gabi Idilim ng sobra Lahat kulog ay maririnig ang lahat ng natitira'y dito lang yayanig Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating Upang tayo kumita sa langit ay makarating Wawala ng hirap ako't ay makapawi Ang aking panalag Tayong lahat ay makauwi Ang Diyos nagsasabi Na siya ay darating Upang tayo'y kulag Sa layo ay makarating Mawawala ng hirap mo't ay Ang Aking manalagi Kahit lahat ay magkakamit Aking manalagi Kahit lahat ay magkakamit Hey, Pastor. Magandang hapon muli mga kapatid. Napakaganda ng mensahe ng awit, aking dalangin. Gayon din ang aming dalangin ng mga Seventh-day Adventist Church Global Conference ay makauwi tayong lahat sa langit. Doon ay wala ng pagluha, lungkot. Dito sa lupa, meron kang lungkot at hirap naranasan natin pag nandoon na tayo sa langit. Wala nang hirap, wala nang kamatayan na ating maranasan kung paano naranasan natin dito sa lupa. Brother Jovan? Okay po, uh, muli po mga kapatid, at tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral ang ating pong pag-aaral ngayon ay tungkol po sa isang libong taon. Marami po ang mga nagsasabi na itong isang libong taon ay ay iba ang aral nila sa tungkol sa isang libong taon at sa ating pong aral tungkol sa isang libong taon. So tunghayan niyo po mga kapatid, ano po ang aming aral tungkol po dito sa isang libong taon pumili niyo. Okay? Eh, so, ang tanong, unang tanong, Pastor, ay ano ang kalugan ng salitang milenyo? Milenyo. So, no, mi, the word millennium comes from the Latin word mili, meaning thousand. Those millennium is a period of 1,000 years. The, the word millennium itself does not appear in the Bible, but Revelation 20 describes a thousand year time period that begins when Jesus returned the second time. Brother Jubal. So, bagamat mga kapatid ay eh, wala nakasulat sa Biblia na, milen na milenyo, no? Pero yung isang libong taon na sinasabi na milenyo ay ka, kapareho o pa kasingkahulugan ng salitang isang kong libo. Okay? So, bakit kailangan natin pasor na malaman ang tungkol sa isang libong taon? Ano gaano ba kahalaga ito itong pag-aaral na ito? Napaka talaga uh, ating pag-aral kailan nga natin malaman ang tungkol sa isang libong taon ganaduman. May binanggit sa banal na kasulatan, Juan Revelador, sa Apokalipsis, talatan 20, verse 1 to 10, Brother Juan, para malaman natin ang tungkol sa isang libong taon. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng karaliman sa isang malaking talikala sa kanyang kamay. Dos. At sinunggaban niya ang dragon at naka, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos na isang na isang libong taon. At siya'y binurid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon Pagkatapos nito ay kailangan siyang kawalang kaunti, kaunting panahon. At nakakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila ay pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo, sa kanilang kamay at sila ay nangabuhay at mangipagsa nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang mga iba sa mapatay ay hindi nabuhay hanggang sa maganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad ang at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, sa kasama ito'y walang kapangyarihan ang kalawang kamatayan. Hindi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. At kung magalap ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang lumaya sa mga bansa sa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka at na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nagsipanhik sila sa kapalaran, sa kalaparan ng, ng lupa at kinub, kinubkob ang kampamento na mabanal at ang bayang inibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang jablo na dubay sa kanila ay ibinurid sa dagat-dagat ang apoy at asupre na kinaroonan din naman ng hayop at bula ang propeta at sila ay pahirapan araw at gabi magpakailanman. So, yan po, uh, Pastor, ang nakasulat dito po mm. sa aklat ng Apokalipsis 20:1 hanggang 10. No, napakaganda, Brother Jovan, na sa pong talata, diyan natin malaman kung ano ang kalagayan na mangyari sa isang libong taon na ito, Brother Juban. Apo. So, Pastor, itong isang libong taon, ano ang mangyayari sa simula ng isang libong taon? Napakaganda ng katanungan, Brother Juban, na ano ang mangyayari bago magsimula ang isang libong taon may binanggit sa banal na kasulatan ating Apostol Pablo sa Ono Thessalonica 4 verse 16, Brother Jovan. Ono Thessalonica 4 16. Ang sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw may tinig ng arkanghel at may pakakap ng Diyos. At ang namatay kay Kristo ay unang mga buhay na maguli. Yan po, Pastor. Oo, Brother Jovan. Ang mangyayari, simula na isang libong taon, ang aray kay Kristo, ang namatay, ay mabubuhay, Brother Jovan. Apo. So, ito po ay pakata ito po ay pagkatapos ng uh, ito na po ay pagkatapos ng araw ng Panginoon. Tama Opo. po ba? So? Oo po, Brother Duban. Uh, bubuhayin ang mga anak nakay Kristo. So, yan po ang makasama sa loob sa ng isang libong taon. At uh, meron ding mababasa pastor sa aklat ng 1 Corinto 15, 51 hanggang 53. Ano po ang nakasulat po dito? Atin pong basahin. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit babago lahat, tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng pakakak sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabuhay na maguli na walang kasiraan at ay babaguhin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis sa walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Napakaganda ng talata na sinabi ni Apostol Pablo na mangyari simula na isang libong taon, ating kamatayan na may pagkasira, tayo po ay babaguhin na wala ng pagkasira, Brother Juban, mga nakikinig at mga malamin sa buhay, mga kabatiran, na tayo may kasiraan dito sa lupa pagdating ng ating Panginoon, ang ating katawan na may pagkasira ay babaguhin ng Panginoon na wala ng pagkasira. So, ang tanong po rito mga kapatid, Pastor, ano ang maging kalagayan ng mundo sa loob ng isang libong taon? Napakaganda ng tanong, Brother Juban. Ano ang magiging kalagayan ng mundo sa loob ng isang libong taon? Apo. May binanggit si Propetang Isayas sa banal na kasulatan sa Isayas 24 verse 19 hanggang 20 kung ano ang kalagayan ng mundo sa loob ng isang libong taon. Okay, basahin po natin mga kapatid sa Isaiah Ang lupa ay nag-ibang lubos. Ang lupa ay lubos na nasira. Ang lupa ay nakilos ng di kawasan. Yung mga, mga apasoro, no? Ang lupa ay magiba, magibang lubos. So, sira, sira ang lupa. Sira talaga, brother Chuban. Sa loob ng isang libong paso, sa, iba, sa isang libong taon. So, at uh, ben, at uh, 20, ang lupa ay gira, gigiray na parang lango at mauuga na parang dampa at ang kanyang pagsasalangsang ay maging mabigat sa kanya at mabubuwal at hindi na mababangon. Doon ang uh, kalagayan ng mundo sa loob ng isang libong taon, Brother Jovan. Apo. So, nung pinag-aralan natin, yung huling pitong salo, sira talaga. Sira. Uh, mayroong lindol na hindi pa nangyari na mayroong tao sa mundo. Ah, napakatindi pala mga kapatid, mga kaibigan, takasubaybay, ang mangyayari sa mundo na ayon ah, sa Biblia ay mawawasak, wasak talaga ang mundo natin. So basahin po natin mga kapatid sa Jeremias, dagdag, 25, versikulo 33. Ito po ang nakasulat. At ang makapatay ng Panginoon sa araw na iyon, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, sila hindi tataguyan o dadamputin man o ililibig man, sila maging dumi sa ibabaw ng lupa. So, yan mangyayari mga kapatid sa loob ng kalagayan. Kalagayan ng lupa. So, mali pala pastor na ang lupang ito ay hindi masisira. Mali yung yung sinasabi ng ibang mga ng palataya brother Juban na oh. sinabi nila na mapaiwan pa rin sila dito brother Juban. Oo, kasi ang lupang ang lupang ito ay hindi masisira kundi ang masisira lamang ay ang tao, hindi kasama yung literal na mundo. Hmm. Pero hmm. ayon sa sa Biblia, literal na ang ang mundo ay ang masisira. So, yan, yan po mga kapatid. May, tan- may tanong pa po. Sa pagtatapos ng panahon ng isang libong taon, ano ang mangyayari? Uh, ano ang mangyayari? Yan, kasi syempre isang libong taon mula mula nung uh, sa araw ng paghuhukom doon magsisimula ang isang libong taon pag na pag ikaw ay ang kapag ang isang tao ay napasama sa sa unang pagkabuhay yun ang simula bubuhayin ng Diyos ang, ba, ang kanyang bayan o yung nabu, manamatay kay Kristo, namatay, napuputa ng ulo dahil sa pagdoon. Sa pagtunog ng trumpeta, babawon, magigising at mabubuhay. So mayroon ding mga mararap na nabuhay. So doon po magsisimula ang isang libong taon. Ngunit ang mga masasama ay maghihirap sa loob din ng isang libong taon. Kaya mga kapatid, uh, ang, ta- ang pagkatapos ng isang libong taon, ano ang mangyayari? Pastor, ano mangyayari po sa loob ng isang pagkatapos ng isang libong taon? Sabi sa banal na kasulatan Dadal Joban, sulat ni Juan Revelador sa Apokalipsis 20 verse 5. 20 verse 5, 5. ng Apokalipsis. Ang mga iba sa mga patay ay hindi mabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na magulit. So, pasara, no? Ang mga mm. patay na ang mapatay na hindi makasama dun sa isang sa unang pagkabuhay ay Huh? Ang iba sa mapatay ay hindi mabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Oo nadagdagan. Sa so, uh, verse 7, pagkatapos ng isang libong taon, saka pa sila mabubuhay. Mm -mm. Opo, yan po ang sabi sa banal na kasulatan. Okay. Kasi sa loob ng isang libong taon kasi, ang ang masama ay gagawa sila ng ng kanilang uh, ibig sabihin sa sa loob ng isang libong taon ang mga masa, ang masama sa mundo ay maiiwan, maiiwan dito sa lupa. So, marami silang magagawin. So, ang nababasa natin kanina na isa sa kanila pong uh, gagawin ay gagawa sila ng ano, uh, ah, pwersa uh, ah, laban sa Panginoon. At uh, sa talatang 7, at kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Yan po. So, ibig sabihin, nasaan pastor ang mga ang bayan ng Panginoon, ang bayan ng Diyos, ang mga naliligtas sa panahon na ito? Nasa langit, Brother Joban. Nasa langit. Kasama ng ating Panginoon. Mm-hmm. So, tuloy po natin ang basa sa Apocalypse 21 uh, ah, verse 1 and 3. 21 1 and 3. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang isang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at sila ay mananahan sa kanila at sila ay maging mga bayan niya at ang Diyos din ang isa sa kanila at magiging Diyos nila. Hmm. Napakaganda na talata, Brother Joban. Hmm. Yan ang pagkatapos ng panahon ng isang libong taon na mangyayari. Meron pa binanggit, Brother Juban, sa Apocalypse 20, 8, 9, and 10. Ito po yung kanina, yung padugtong. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay ay gaya ng buhangin sa dagat. At nagsipamanhik sila sa, kapa, sa, kalaparan ng lupa at kinukup kinubkub ang kampamento ng mabanal at ang bayang inibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila ay nasupok. Jeez at ang jablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at asupre na pinaroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila ay pahirapan araw at gabi magpakailanman. Kailanman. So, ibig sabihin naman pa kailanman, mahabang oras, mahabang oh. mahabang panahon. So ito rin naman eh. pa, ito rin naman pastor ay yung magpakailanman ay may hangganan naman sila. Pastor ah, naman. Oh. Hmm. May hangganan din naman. ibig sabihin mahaba lang ang mahabang panahon ang paghihirap. Napakaganda ng mga talata sa Biblia, mga nanonood na kung paano pagkatapos ng isang libong taon ang mangyayari sa mga masasama. So, mahirap sa atin po mga nakikinig at mga nanonood. Alin kaya sa dalawa, ang pipiliin po natin. Yung mapapasama sa isang libong taon, kasama ng Diyos, at mapapasama doon sa unang pagkabuhay o mapapasama doon sa ikalawang pagkabuhay o kung hindi ka man makasama doon sa ikalawang pagkabuhay dahil buhay ang tao sa panahon na yun ay mabubuhay sa loob ng isang libong taon kasama ang ang mga masasama kasi ang isang libong taon na sinasabi ang bayan ng Panginoon ay kukunin Agawin mula sa agawin ng alapaab. So, ang tanong pa dito, Pastor, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kasi tayo po ay buhay hang araw ngayon upang hindi tayo makibahagi sa sa lawa ng apoy kung tayo po eh nung pumutok ang Burkang Taal, yung iba natutuwa kasi maganda ang nakikita nila. Merong kidlat habang bumubulwak yung apoy. Pero panganib dahil napuno ng putik ang ang nasa paligid ng taal ang mga negosyo wala na bagsak ang ekonomiya hindi na makaka daan ang mga sasakyan dahil sa putik. So yun po mga kapatid, ang bulkan. Pero dito, paano naman kung tayo ay nasa dagat-dagatang apoy, yung lawa ng apoy? Nasama tayo doon. So ang tanong, paano tayo, anong dapat natin gawin upang makaiwas doon na makakasama doon sa dagat-dagatang apoy pagkalipas ng isang libong taon? Napakaganda ng tanong, Brother Joban. Apo. Ano ang dapat natin gawin ngayon? Mm. Kasi para ngayon ang araw ng paligtasan. Para hindi tayo makibahagi sa lawa ng apoy pagkalipas ng ng libong taon. Napakaganda. Lalo-lalo na sa mga nakikinig na hindi pa na sumapalataya ating Panginoon, may binanggit sa banal na kapulatan, Brother Juban, Propetang Sipanyas, 2 verse 3. 2 verse 3. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, ay pala ay maglilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Yan po kasama. Para hindi tayo makaibahagi sa lawa ng apoy, ng perno, pagkalipas ng isang libong taon, sabi ni Betang Sibanyas, hanapin lahat ang Panginoon. Mga minamahal mga nanonood, mga kaibigan, na lalo-lalo na sa mga hindi pa na nanampalataya na pahanap ang Panginoon. Kasi darating ang panahon na ang Panginoon ay hindi na masumpungan agad-agan. So, hanggat tayo po ay buhay, ang isang tao kapag ang kaligtasan ay nasa kanya habang siya ay nabubuhay. Kaya habang tayo po ay buhay sa panahon natin ngayon, ay hanapin po natin ang Panginoon. May may tanong pa po, Pastor. Kaya pinahanap, kaya magpa, kasi Brother Juban, sa Amos, magpasapit ang kagutom ang ating Panginoon hindi pagutom sa tinapay o awaw man, kundi sa salita ng Diyos. Apo. At ngayon, mahayag natin ang banal na kasulatan pang patungkol sa kaligtasan, yung mga iba hindi na hindi nakikinig. Apo. Ang darating ng pagutom sa salita ng Diyos, sirado na ang kaligtasan, hahanap sila, Brother Joban, sana yun sila, Brother Juban, si Pastor Will, makikinig kami. So, sirado sa na sa ngayon kasi, sa ngayon kasi mga kapatid, yung mga pangaral na sinasagawa ng iba't ibang reliyon, no? hindi lang naman tayo nangangaral. Meron din sa iba't ibang reliyon mga pangkat ng pananampalataya. Pinapangaral nila ang salita ng Diyos. Pero kukunti lang ang ang nanak ni nakikinig o nanonood. Kaya mapalad, sabi sa Apocalypse 1, eh, mapalad ang nakikinig at bumabasa. Apo. So habang okay. ngayon ay tayo po'y buhay, mapalad po tayo. Kung hindi tayo nakikinig, hindi, hindi tayo nagbasa, sabi pa sa salita, hindi tayo mapalad, hindi tayo ay tapos palad o sawing palad, Brother Joban. Hmm. Okay, so may huling tanong pa, Pastor, ano? Okay, uh, ano yun? Pagdating ni, pagdating ni Kristo, saang samahan tayo aanib? Kasi, syempre, uh, kanya-kanya ta- may mga nangangaral sa kabila. Meron din nangangaral sa iba't ibang reliyon. Pero meron ding reliyon ang Diablo. Ano? May reliyon okay. ang Diablo. Kasi ang sabi doon, maraming gumag- gumagawa ang Diablo ng paraan para marami ding ma- mailigaw, madadaya. So ang tanong dito, pagdating ni Kristo, saan samahan tayo aanib? Mm. upang may taas kasama niya ah, kasama siya sa langit kumanatili kay Satanas dito sa dito na mawasak na mundo. May binanggit sa banal na kasulatan, Brother Jovan, si Apa? kay propetang Isaiah 25 verse 9. Isaiah 25 verse 9. sabi, at sasabihin sa araw na iyon, narito, ito ay ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo ay matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Yan ang sinabi ang banal na kasulatan, Brother Ruben. Opo. Yung so, mga naghihintay. So, mga naghihintay, ang tawag po dyan sa English ay mga Adventist. Mga Adventist po ang dapat nating samahan kasi ito po ang grupo ng tao na hinintay natin, na nag, ah, naghihintay sa pagdating ng ating pong Panginoon. Doon po tayo aanib, mga kapatid. Pero lahat naman, hindi naman po lahat na naghihintay ay piliin din natin mga kapatid dahil merong nag, naghihintay pero ang sabi nga ng Panginoon hindi niya kilala. Bakit hindi kilala? Di ba sabi ng Panginoon, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya piliin po natin sa mga naghihintay sa Panginoon. Paano po natin ma malalaman pa sor yung yung tunay na naghihintay na hindi tatakwil ng Panginoon? Yung binanggit sa Matthew 7 verse 21 Brother Juban? Ang, nakasa, ang nakasulat, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Paginoon, Paginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Yan po pala mga kapatid, ang mga sakasubaybay, na hindi lahat nagsasabing Panginoon, Panginoon. Marami pong nangangaral, marami po iba't ibang relihiyon. Pero ang tanong, sila kaya ay gumaganap sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, asurin po natin taga sa mga taga-subaybay, sa mga nanonood ng ating pong isinasagawang programa, ay suriin sa pamagitan ng programa po ito mga kapatid, mga kaibigan, ay makakatulong po sa kanila, sa inyo, na suriin ang katotohanan na amin pong inihahayag sa inyo. Ah, Pastor? Okay, thank you, Brother Jovan. Uh, ating pag-aaral sa hapong ito patungkol sa isang libong taon at maraming salamat sa mga kapatiran natin, mga kaibigan, mga sabuhay na sila ay nakikinig na salita ng Diyos. So, tayo po, bago po tayo magtapos, ay atin pong pakinggan muna ang uling awit, closing song, na pinamagatang lumapit sa Kanya. Atin pong pakinggan. Thank you. Thank you. Inisip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon Tutulungan ka ng Panginoon, lumapit sa kanila, ibigay mong sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo Kaya ilalog mo na ngayon Sa Kanya ang buhay ngayon sa kanya ang buhay. Pastor. Napakaganda ng awit ng Japan. Hindi lang ipahanap ang ating Panginoon, hindi pumapit tayo sa sa mga nag-alinlangan, sa mga nanonood, huwag tayong mag-alinlangan mga batid. Uh, palakasin tayo ng Panginoon. Dahil ating buhay, hindi natin alam. Ngayon, buhay, Kabukas wala na tayo mga kalim. Kaya simulan mo na ngayon, kumapit sa Kanya dahil siya lang ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Okay, Pastor, ano uh, huling closing prayer po. Tayo po ay manalangin. Nakila at mabati namin Diyos ang trono ng katasan. Maraming salamat Mulyaman, kanyang sinamahan. Salamat ang iyong banal dito sa unawa sa amin, lalo-lalo na mga ikinig ano at ang nakatulang isipan at ma-share din ito unang na salita at maraming mga kaluluwang madala ngayon paano. Ma, salamat sa pag-ingat, salamat sa buhay, sa tagabong sa amin akalain mo pa ang programang ito. Gayon din ang timbangan ng katotohanan, kastotaryo, gayon din ang kasamahan niya. At hindi namin nilalapit ang aming mga buhay, kaibigan, kapatiran, may karamdaman, physical, spiritual. Ipuin mo sila kung pagkalingin ayun po magpapalang kami. Mayroon man kami hindi nabanggit sa aming mga labi, ikaw po ang magpuno, ikaw po ang nakakabasa ng aming isipan, ito ang hiling na kaping sa matamis na pangalan ni Jesus ang personal na tagapagligtas. Amen. Amen. God bless us all. See you next our uh, next broadcast na atin pong pag-aaralan. Ating pag-aaralan bukas ang katapusan ng mga masasama. Bye-bye. God bless. God bless us all. See you next. Ingat po kayo.